ගෝෂන් ගස් ඔන්න බ්ලොග් එකක් වගේ තමයි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ගලවන මේ පැත්තෙන් ගලවන්න කියලා ලස්සනට හදලා තියෙනවා එහෙනම් දිගට කරගෙන යන යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ එහෙනම් කන්න නෑ කිනා ඔන්න එහෙනම් මම වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරනවා ආයිත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ ගියපු දැන ඒ කියන්නේ රුවන්වැලි සෑය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සමාධි පිරිමි වෙන්න පුළුවන් ගියපු දැන ඉඳලා ඊට පස්සේ ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙයි ඔන්න එහෙනම් Bye bye. Oh,